咧就道歉啊！要因為我喺講《羅馬書》二章六至八節嘅時候咧，引用《啟示錄》二十二章十四至十五節係有錯漏噶。咁我講《羅馬書》二章六節嘅時候咧，係想講上帝要照各人嘅行為報應各人啦。咁我就引用咗其他經文去講呢一個係一個新約重要嘅觀念。咁誒來自上帝終極嘅審判。 咁全人類包括基督徒咧，都係喺呢一個審判當中，啊，亦都喺呢一句説話：上帝要照各人嘅行為報應各人，裏邊係應用喺佢哋身上噶。咁但係當我應用啟示錄廿二章十五節嘅時候，就出錯啦。咁當時呢段經文咧就係講緊即係呢個新耶路撒冷外邊咧，仲有一扎犬類啊、行邪術啊等等嘅人喎。我就講即係話：哦，你有誒？ 信咗耶穌，咁但係咧，如果你嘅行為有問題咧，你一樣唔能夠去進入新耶路撒冷會喺外邊喎。啟示錄裏邊咧係有經文講到咧，只有喺生命冊上面嘅人咧先可以進新耶路撒冷嘅，即係於是就出現咗矛盾啦。咁點樣解決個矛盾咧？既然我又知道自己有錯漏啦，咁所以咧就要揾啲師傅幫手啦。咁我揾咗兩個師傅嘅，第一個師傅咧就係 WBC。 Work biblical commentary，咁順便介紹一下啦，呢一個 commentary 咧就係以原文做基礎去做釋經㗎，嚇咁我都對佢咧相當之誒喜愛啦。咁啊有咩問題咧都會揾佢㗎。咁誒啟示錄嘅作者咧就係 David An，嗱希望冇讀錯啦嚇。咁佢咧就好有趣喎，佢就講呢段經文嘅時候咧，佢就唔係講呢班人到底。 係邊班人呢？咁即係喺新耶路撒冷外邊嗰班人啊，係邊班人？佢又唔講啊，佢就係講咧，犬類喺猶太人嘅歷史裏面咧有啲咩嘅意義咁都睇到我一頭霧水啦嚇。咁於是咧就冇辦法啦，就要揾我第二個幫手咯。咁第二個幫手咧就叫做 New International Commentary 啊。咁喺呢一個叢書裏面嘅啟示錄嘅作者咧就係。 Robert m u r i n s 亦都希望冇讀錯啦嚇。好啦，咁佢就話咧，其實呢一個論述咧係講緊今日作惡嘅人咧，將來嘅結果嘅。咁正如我一開始嘅時候所講啦，啊羅馬書講到嘅係所有嘅人，包括信與不信嘅人啊。咁所以，若果你係信咗耶穌，咁但係咧你仍然都作惡喎，咁咧你亦都係冇可能去入到去呢一個新耶路撒冷噶。 咁呢個就係我想講嘅意思啊！咁呢度咧就要講多一樣嘢喎，就係憑咩標準啊？如果我信唔係一個標準，嗱信咧就係一個好主觀嘅一個動作嚟噶嘛，係咪啊？你係有主動權噶嘛？咁但係有一樣嘢你係冇主動權嘅，嗰樣嘢就係生命冊啦嚇。咁喺個生命冊上面啦，你個名到底喺咩個生命冊上面係完全在乎上帝點樣？ 去評價你，但係有一樣嘢你都可以主動做嘅，就係你嘅行為啊嘛。因為上帝話，誒上帝要照各人嘅行為去報應各人，呢個係《羅馬書》二章六節所講嘅。你可以控制你嘅行為，咁所以咧請你好好去做。